O número de jovens com AIDS no Brasil vem aumentando nos últimos cinco anos. E como esses jovens de hoje se protegem da contaminação? Nós conversamos com adolescentes que contaram por que fazem sexo sem camisinha. Thank you.